那么有相关需求的朋友们，请务必要多加留意一下。而在当天呢，也是非常大力，我们可以开仓库以及赚取出货财的。有针对商品要进仓或者是出仓的部分，都很适宜在当天呢去做一个调整跟调配。在当天呢，有两件事情是不宜的。第一个呢，是针对开运商品的一个。 开光，另外一件事情呢，是在当天呢是不宜开市的，请各位注意一下哦。而针对呢，在周二这一天呢，我们会迎接的是下弦，时间会是在清晨的零点零二分。在当天，同时也逢到的是祈福的吉日哦，所以呢，会建议大家呢，首先呢，我们可以运用呢，当天的这个。 呃，子时哦，也就是我们的十一点，一直到凌晨的一点这两个时段呢，来帮自己祈福。那么最有效有感的时间呢，会是在我们的这个呃十二点一直到一点的这个时段呢，也就是在过半夜之后哈。那我们可以运用这个时间呢，来祈求呢，可以把一些。 不好的习惯啊，或者是呢想要摆平的一些呃比较麻烦的事情呢，都可以运用下弦这一天呢来做祈福。那么祈福的方式很简单哦，尽量呢就是双手合十，然后呢在我们的这个阳台或者是窗台旁边，哦尽量是要能够看到月亮的，那我们呢就可以对着这个月亮呢来去做祈福。 那所有的事项，请记得一定是要是属于短期目标，然后是可达成的那种哦，不然的话呢，会是像这种呃比较呃不合情宜的状况呢，就比较难去呢实现。那么在当天，同时也是祈福的吉日哦，所以基本上也很适合酬神还愿哦。还有包括如果你平时有在。 呃，持经文啊，或者是你有手抄本啊，都很适宜在当天哦进行送公果的仪式。那么在当天也很适合开生坟，还有包含呢有在种植呃花草，有在自己弄小花园的朋友们，在当天也是非常适宜栽种或是转植的部分哦，它可以长得非常的好。 那么在这一天呢，也因为有真君选药的一个扶持之下，所以在当天针对有要开市纳财，或者是有要出行哦去洽商的朋友们，都会是非常大力的。要留意的生肖呢，有一个就是针对属老鼠的朋友，在当天呢要提防呢跟异性的互动。 或者是烂桃花上升哦，所以切记呢，不要去开一些无谓的玩笑，让对方呢有错觉。而针对呢，在周三这一天呢，我们会迎接的是燕对天狗的日子哦。那么在当天呢，同时又加码有了天贼以及离财，还有众山上这几个星数的一个大团结的一个状况之下，当天其实是。 尽量即是少取的，那么唯独呢，有一段时间是适宜的哦，也就是呢，我们的这个虚时，那么它会是在晚上的七点到九点的这个时段，那么在这个时段呢，是适宜呢，可以呢，运用这个乌兔太阴的这个即刻的影响力呢，来做安床，或者是可以跟亲友一起吃个饭哦，呃，达到这个可以。 多一些的这个沟通哦，那么当天呢也是适合可以省婚哦，或者是复婚客的日子。那么其他的集市呢，尤其是针对有交易的，啊，或者是说呃有针对那些呃要出远门的，都尽量呢先暂缓一下，才会是比较吉祥的。再来呢，下一个呢是针对周四这一天，我们会迎接的是天罡日。 那么在当天，同时也逢到了油货跟灭门，所以请务必注意，在外面呢行车安全一定要特别的留意哦。怕的是飞来的横祸，所以呢不只是你在行车的时候要注意，更要呢留意周边的一个车况。而在当天呢，这个天罡星宿呢也会影响呢情绪哦。 所以会建议在大家尽量在当天呢避免吃牛肉跟相关的加工食品。那么当天呢，在晚上的时段呢，很适合可以透过宝光添财的方式哦，来帮自己呢增添一下财运。那怎么运用这个模式呢？首先呢，就是如果你本身呢是有一些开运商品，尤其它是帮你招财的部分。 或者是呢，它是帮你添加这个偏财的都可以哦。你可以把这个水晶呢放到户外去，让它透过月光的一个消磁，然后再加持的方式呢，来达到开运起运的效果。那么当天会建议尽量是以呃针对呃增财运的水晶类，比如说黄水晶啊、紫水晶啊这一类的，都会是相当如意的。 那么我也会建议一下呢，就是呢，针对家中有摆放水晶洞的朋友们，不妨呢，也要在当天呢，把你的水晶洞哦，做一个清洗哦，比如说我们用水柱呢，把它冲洗干净，然后在户外呢，做这个保光的这个加持，再重新的移回到室内哦。好，再来呢，就是针对周五这一天，我们会迎接的是董公选药的日课。 那么在当天呢，我们的卯时进贵哦，日出扶商，然后又逢到了午时大进日照中天，所以基本上在当天的上午时段，从早上的五点一直到下午的一点呢，都是非常大力，我们可以出行洽商，还有赚取出货财的，有相关出货需求的都可以运用在当天的上午去做进行。 好，甚至呢，针对如果有近期购入一些呃机械或者是说生材器具的，都可以运用在上午的时段去做安装安机械哦，可以让我们的财源滚滚来。那机械呢也比较可以运作的顺遂。那么当天的这个时段也是很适合呢，我们可以去刻一个开运的便章。那么开运的便章呢，在 拿到之后呢，可以呢把它尽量呢摆在我们的桌面上哦，让我们呢可以呃得到这个达官呢，还有得到权位的一个协助跟扶持。那么在当天的科的印章呢，尽量呢是以方形的为主哦，才可以让四面八方的贵人呢都迎着我们过来。再来就是在当天很大力呢，可以问名审婚。 同时呢，针对呢想要挂招牌，或者是呢有要近期去做一些微整形啊、整容啊、美容的，都很适宜在当天去进行。有需要呢帮自己整理门面，比如说呢我们要呃修剪我们的这个头发啊，或者是眉毛啊、鼻毛等，也很适合在早上上午的时候先做一下哦。 再来呢，就是针对周六这一天，我们逢到的是复兴天德的日子，当天同时也逢到了乌兔太阳日，吉时落到的是申时，所以在下午的三点到五点的这个时候呢，是很适合可以跟亲友呢一起喝杯下午茶，在当天的开运的茶种呢，会是薄荷茶，除了可以让你感受到春天的。 降临之外，也可以让你呢心情呢也达到一股清凉的感觉哦，让你可以把一些烦恼呢也可以渐渐的把它呢解开。那么在当天，同时也很适合入宅，所以有需要的朋友们可以运用当天的辰时逢到地旺的时候，也就是早上的七点到九点的时候入宅安宅哦。另外呢，在上午的这段时间呢。 也很适合呢，帮家中的这个开运摆件，譬如说聚宝盆啊，哦，或者是说有一些特定的在画煞的这些摆件，把它重新呢做一个清理干净哦。再来就是针对周日这一天，我们会迎接的是一个新的节气雨水，那么呢，这个节气会是在早上的六点三十五分到来。 那么当天同时逢到了月破大号以及大退这个星数的影响，那么又有驿马星数呢来干扰，所以会建议呢，我们逢到雨水的时候呢，虽然想要逢到雨水，像遇水则发，但是在这一天逢到这些破退的星数的以及异动的一个影响之下，我们会建议即使是少取，但是我们也可以运用当天的这个。 呃，星宿的一个特性呢，来做一个小小的开运的模式，尤其是针对，比如说你有厂房，或者是说你有一个阳台，哦，又或者是说我们有一个车库的位置，都可以运用在当天呢，来做一个另类的大扫除，来清扫我们的这个地板哦，可以用这个清水的水柱呢来清洗。 那么这主要呢，是因为呢，这样得代表的是我们易经里面呢有虚六度行哦，像有真的是太之大壮的一个卦象哦。那么这也代表的是呢，就像我们把这个房子的这个栋梁呢，让它呢变得整洁，让它能够强壮，可以稳固哦。那么以卦气来讲呢，这也代表的是呢，可以让一切的这个沟通方面呢更加的协调。 可以让你在人际方面呢，呃，更为的顺畅哦。那贵人呢也会陆续的过来。好，那么以上呢是针对在当周的日课吉凶以及注意的事项。再让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属蛇的朋友。 第二名呢是属马的朋友，而第一名呢是属兔子的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周，这三个生肖的朋友呢，有相当充沛的热情，企图心也非常的强烈，所以目标都会非常的明确。那么精神气爽的一个状况下呢，让你做什么事情都感觉相当的有干劲哦。所以努力向冲的同时呢。 也不要忘记要同时照顾或拉拔一下你周边的人，那么这样子呢，你达到目的地的时候，或是达到你的目标的时候呢，才也有人帮你一起拍手叫好、喝彩，不是吗？那么在当中要特别提醒一下，为了达到目标，有的时候你们可能呢会就是不达目的绝不罢休这种心态。 虽然呢是有利于你在工作上的一个进展，但是就可能呢会让你呢种下这个比较容易在事后完成之后，忽然整个大松懈，会觉得非常易于的疲劳哦。所以这个部分还是要多加的注意一下。而再来呢，让我们来看一下的是其他生肖的朋友呢在当周的注意事项。 首先呢，第一个是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当中呢是属容易感到厌烦的一周，心情在这个礼拜比较容易浮躁，而且对重复或者是比较 routine 的一些事物，你很容易就会感到厌烦哦。因此你在工作的进度上呢，比较会因为你的懒散而导致呢任务在当中难以顺利的完成哦。所以请务必要多加注意哦。 同时呢，也要提醒你们一定要 double check 一下，再把东西呈送出去哦，避免呢这个出错的几率提高。还有呢，因为在这个礼拜行动力比较不足哦，所以会建议呢你尽量呢做一些脑力的劳动哦。那么再来就是针对爱情的部分，可能会比较冲动一点，所以对于单身的朋友来讲呢，这股勇气也许可以给你带来机会。 让你的这个感情呢，可能可以得利，但是呢，切记在做法跟用词上面不要太过的盲目，不然就可能就是不小心的弄巧成拙。而针对已婚的对象呢，在这个礼拜，你可能对于另外一半的要求呢会比较多，所以会显得比较强势，容易会引起争执，所以要特别的注意一下哦。 那么在财运的部分呢，你的感觉、直觉的部分会是比较敏锐的，所以对投资的判断在当中会相当的准哦。可以预期呢，会有不少的机会呢，会摊在你眼前，不妨可以小小的加码一下。那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周五，下一个生肖是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在当中呢是属于多能如愿的一周哦，而在当中呢，大部分的工作对你来讲都是很简单的，总是能够让你呢以很快速的时间呢去把它完成，所以你感觉不到任何的压力呢。所以整体的一个事业运上呢，其实是不错的哦。但你也很蛮多的机会呢，也可以去呃处理一些。 呃，事项哈，或者是一些突突突来的状况呢，来展现你果断的一面。那么遇到问题的时候呢，因为你总是能够找到解决的方法，所以呢，也很可以呢，很容易呢，让这个上属啊，或者是部属啊，对你呢感到非常的满意。那再就是呢，在当中呢，其实呢，你比较容易在晚间呢，有很多的聚会哦。 那么胃口也会不错，但是要小心哦。如果不小心吃多了，隔一周呢，你可能呢也会比较容易会有一些肠胃不适的状况出现。那么在聚会中呢，尽量去结交多一些的朋友哦，因为其中可能呢会有一些值得你深交的对象。那么单身的朋友呢，更要多加的利用这一个机会呢，把握住哦，因为有可能呢也可以认识到。 不错，可以深交认识的对象。再来就是要留意的，就是在当周的消费的部分，比较容易会有一个倾向呢，是容易去冲动哦，然后不经大脑的去消费，所以这个部分呢就比较怕你把钱都花在吃吃喝喝上面，所以一定要多留意一下开销，有必要的话记一下账。而针对如果你是股票族的朋友们呢。 也会建议你们在当中呢，尽量以短线来操作，然后见好就收比较理想。在当中呢，要留意的天数，有一天是周六。而针对属老虎的朋友呢，我们在当中呢是逢到了精神气爽的一周哦。而在这个礼拜呢，你们的运势呢非常的旺盛。 虽然会有一些临时的任务，但是你多数都是可以随机应变的，快速解决，所以可以获得很可观的收入，还得到人和呢。那么这个人呢，逢喜事呢就会精神好，而这个好心情呢，也会让你在工作起来呢非常的顺心，即便有问题呢，你也多数都能够立即的解决哦。 那么在这个礼拜，你的这个理财的灵感非常的强强烈哦，所以你只要做好简单的财务规划，就会有很好的一个效果。那么好心情呢，让你在当中呢工作起来呢也是相当顺心的。所以呢，也会建议你呢，在这个礼拜呢，不妨呢可以呢多好言几句，你可以让你整个团队呢对你的向心力呢也会。 更加的加分哦。那么在当周呢，你们要留意的天数，有一天是周日，当天是适合呢，让你自己呢，整个呢闭关休息，为自己重新充电，为在下一周做准备哦。再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在当周是属于气势如虹的一周哦。 那么在事业上呢，也必须呢，更要积极的去应对哦。因为呢，如果你越去闪避呢，你就可能会越容易感受到压力哦。所以在这个礼拜呢，建议你们要勇敢的去面对一些突发的状况，你就一定会有意外的收获哦。还有在这个礼拜也很适合呢，大方的秀出自我，因为这也是属于一种另类的推销自己的方式哦。只要你拿出你的表现跟实力呢。 基本上呢都能够发挥的淋漓尽致哦，然后得到他人的一个喝彩。那么用你这样子全方位的一个展现自我的方式呢，除了有可能得到异性的青睐之外呢，你也可以呢，让你在工作上呢表现得更加的亮眼，甚至呢，尤其是针对如果你是属于行销部门的或者是业务单位的朋友们，你更可以呢，让同业的人呢。 呃，对你赞不绝口哦。再来就是呢，在这个礼拜呢，如果你有心仪的对象呢，不妨可以把它单独的邀约出来哦。那么你们这样的一个进一步的交流呢，也有可能呢，让你们的关系呢加深，然后有新的进度。再来就是在这个礼拜呢，财神爷呢基本上是光顾到你身边了，所以呢，也要提醒你哦，财富是不会从天而降的。 所以你只要在这个礼拜呢付出努力，就很有机会得到丰厚的一个收获，所以非常适合在这个礼拜呢去跟人洽谈一些，比如说销售啊、合约相关的东西，甚至是佣金的相关问题哦。那么在当中，我们的运势长虹，因此并没有需要留意的天数。再来下一个是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于容易错判的一周哦。那么在这个礼拜呢，你在工作上呢，跟同事的相处呢，虽然是很融洽的，呃，那跟平时不太打交道的同事呢，也会有机会可以经济情谊。但是呢，你的这个错判呢，通常是针对，呃，比如说呃，股票市场啊，或者是说。 针对现有的这个呃工作上的这个 marketing 的市场啊，这个部分呢，你的可能就会有失精准。再来就是呢，呃，你在人际相处上哦，呃，虽然看似是融洽，可是呢，就容易有是非。这个是非是来自于，如果你去强出头的时候呢，就容易会衍生出来。所以在这个礼拜呢，最好呢要避开这样的一个。 状态哈，不要让这种麻烦事惹上身，反而会吃力不讨好。再来就是在金钱上呢，可能会有一些比较不如意的一些状况、小场景发生哦。比如说呢，诶，想要讨价还价、杀价的时候不成功啊，或者是本来应该预期要入账的金额啊，延后入账啊，类似这样的一种 delay 哦，它也算是错判的一种哦，或者是呃。 没有符合你原先预期的计划啊，所以呢，在这个礼拜呢，在用钱调度上面呢，也要多加的注意一下哦。那么有对象的朋友呢，在这个礼拜呢，你可能会觉得对方好像有那么一点冷淡了，那么不妨呢，先由你自己呢，多去关心对方哦，然后呢，让对方呢，可以展开心门，把这个心里话说出来。 那么关系就会有转环的一个空间哦。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周一之外，还有周二。下一个生肖是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当周呢是属于心态稳当的一周哦。而这也代表的是呢，我们在当周呢，在工作上呢，就比较容易会显得比较懒散一点，有一点放纵自我的一个倾向。 所以，请你务必要多提醒一下自己哦。如果你在持续保持这种不积极的态度呢，很有可能会让你失去不少的商机。所以，请务必呢，要持续的保持你的心态啊的稳当哦，才能够让你在这个礼拜呢，可以呢，把手边的事情呢，做好到一个一定的进度哦。 那么在当中呢，你们要留意的天数呢有两天哦，除了周二之外呢，还有周五。那么下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜是泰然处之的一周哦。那么在当中呢，工作上就算你遇到任何的困难，你也不慌不乱哦，你总能够让你身边的人对你非常的另眼相看。 沉着冷静的你，在这个礼拜很容易会得到助力哦。财运虽然是一般的，但是通常都是在业务往来的比较多，所以尽量呢要去做一些陌生或者是老客户的追踪哦，对你们会是比较理想的。那么再来就是呢，针对在这个礼拜呢，你可能会比较容易展现出你那个孤僻的这个性格哦，因为呢你可能。 总会有这种想要，呃，把事情呢都是尽量呢展现的有这种事不关己己不关心的这种状态，即便你可能呢都还是会默默的帮他人呢去善后去处理事情，但是呢，呃，我们还是会建议尽量呢还是要表现的和善，人家才会知道呢，你其实呢只不过是。 刀子口，但是是豆腐心的。那么要提醒一下呢，在这个礼拜哦，其实你在感情上会有一点郁闷哦，因为你即便要装的好像我一点都不在乎，但是其实你又没有办法完全做到不闻不问哦，所以呢，你就很容易呢，呃，因为对方的一些小动作，感觉呢烦恼伤身哦。那还是建议你呢，尽量不要小题大做，不然呢。 你只是呢自己生了闷气，但是对方呢完全都在状况外哦。那么在当中呢，你们的运势也是相当的旺盛的，因此并没有需要留意的天数。下一个生肖是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢在当中呢是属于需要接受批评指教的一周哦。那么在人和上呢，不要对自己或者是他人要求太高哦。 因为这样反而会让你身边的伙伴感受到压力哦，而且会呢在执行上也会变得相对的压抑一些。那么这样子反而呢也会让他们日后可能不太敢再跟你继续合作哦。再来就会是呢建议你们在合作者面前呢尽量要表现的比较深沉一些，凡事要多留一些心思，这样子呢才可以避免未来会发生一些纠葛。 尽可能谦卑有礼哦，然后呢，这样子才不会莫名的被点名批评，也不要用自己的标准去要求同事，也不要光说不练，要以身作则，这样子呢，才可以呢，让大家知道你可以包容不同。还有呢，针对职场上呢，呃，我们尽量要维持和谐，所以呢，就算他人的想法跟你不一样，我们尽量呢。 也是先以退为进，再来就是针对在财运的部分，在当中比较容易会有破财的迹象，所以财务的部分请一定要规划再规划。那么桃花运的部分是比较平淡的，但是你们还是会有机会呢，可以去结识异性的对象，所以不妨呢，一切都是先从朋友先做起，不要急，然后慢慢的再来发展感情。 那么在当周呢，我们要留意的天数有两天，除了周五之外，还有周六哦。再来下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在当周是属于比较容易意气用事的一周，而在当周是很需要呢管理好你们的情绪的，这会是在当周的一个重点哦。所以不要让太激烈的情绪或者是过激的言行呢，影响了你的人际关系。 当周呢，我们比较适宜就是放慢你的脚步，重整你的思绪，因为呢，一昧的向前冲很容易导致失误哦。所以呢，不得尝试呢，就是比较容易呢会发生在当周的一个状况。因此呢，也会建议你呢，在这个礼拜呢，不论是呃商业的谈判，或者是跟亲友哦，都一定要有记得呢，要向。 亲兄弟明算账这样的一个态度去执行哦。那有任何的金钱往来呢，都要把丑话说在前面，这样子哦，才不会呢有问题。尤其是该写字句的、该签字的，都不要忽略。那么再来就是针对有伴侣的呢，你可能呢必须要对伴侣多一点的包容，少乱发脾气哦，这样相处上呢也才会更愉快一些。 而单身的对象在当中有机会呢，呃，在文艺气息的一些场合里面，比如说展览啊，或或者是画廊啊，或者是咖啡厅啊、书店啊，在这样的地方呢邂逅所以呢，我们不妨呢可以呢多到这样的一个场所呢去逗留，也许你可以跟异性结缘。那么有在谈对象的、在恋爱中的朋友们哦。 你可能呢特别能够感受到彼此的这个浓情蜜意，所以呢不要忘记在当中好好规划一下情人节的方式哦。而在当中呢，我们要留意的天数呢，有一天是周一。再来呢，下一个生肖是针对属鸡的朋友。 属鸡的朋友呢，在当周呢是属于需要做好规划的一周，而在当周呢，你们的工作压力比较大，比较容易把坏情绪带到工作中，所以请你们一定要做好自我调节。还有呢，要防呢，因为呢影响到工作进进度哦，嗯，然后呢就会觉得你的工作的这个态度呢也会相对的变得比较不好，比如说有一点摆烂的状况。还有在这个礼拜呢，尽量在饮食的部分哦。 要控制一下，不要吃一些高糖高盐的东西啊，尤其是这些食物比较容易会引起你想犯困的一个状况，那会更让你很难呢专注在你的工作的进度上面。当中呢，不妨找一个人呢可以从旁提醒你呢，或许呢也可以协助你呢变得比较积极一些。这个礼拜你可能会比较感性，所以你想要。 享受被人疼爱的感觉，想要沉浸在爱情的甜言蜜语里面，想要沉浸在这种甜蜜的感受哦，所以你很容易呢，一头热呢，把对方看作是唯一，但是呢，呃，要提醒你哦，在这个礼拜呢，可能在这个热情过了之后呢，你又会恢复呃这种距离感，所以呢，请不要忘了呢。 呃，不要让对方呢觉得呢你的这个落差太大哦，还是需要呢持续的付出应该要给予的关心哦。那么在当周呢，我们要留意的天数呢，有一天是周二。在下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友呢，在当周呢是莫争莫吵的一周哦。而在这个礼拜呢，你。 特别可以体会到这一点哦，主要是因为呢，可能在这个礼拜呢，你的任何的这个公或者私的领域呢，都很容易伴随着小吵小闹哦。所以呢，如果你想要换一个角度去思考的话呢，我们尽量就是以正面的去想，也许呢，只是另类的一种沟通模式，可能就是比较激烈一点，但是呢，也许还是能够让你们进一步的了解。 对方的需求哈，或是重新去检视自己的这个模式。那么再来就是针对在投资财务方面呢，呃，不要过于去执着于手中的一些没有起色的小投资哦，目光呢建议还是要放的长远一些哦。还有呢，在当中呢，也不要把这个同事在闲聊时啊，或是在茶水间听到的一些话题啊，一直记在心里哦。 不然呢，你可能只是影响到你的心情，反而会得不偿失哦。在这个礼拜破财的机会比较高，所以千万不要轻易的把钱借给别人，也尽量呢不要去做一些无谓的投资。那么在当中我们要留意的天数有两天，除了周三之外，还有周日。而最后一个呢，是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当中呢，请务必要。 学会珍惜以及感恩哦，在当中呢，我们的工作上是比较忙碌的，但是呢，你总是可以以比较良好的精神状况呢，去积极处理哦。那么在这个礼拜，我们的贵人跟助力也是蛮多的，所以你总会觉得是说，哎，你有很多的这个能量来源哦，还有呃，你总是能够借力使力，所以你会很想要促进更多的事情的进行哦。但是呢，基本上呢。 在这个礼拜呢，呃，要注意的是呢，我们要去多感恩，所以呢，在这个礼拜不妨呢，可以小小的请客一下，比如说请大家吃个下午茶啦，或者是说点心啊、饮料等等的，这个呢，基本上呢，都可以让你在工作上呢之后会更加的称心哦。再来呢，在这个礼拜你都会有不错的机遇哦，所以呢，事情呢，只要进行就对了。 再来就是在感情的部分呢，比较容易会投入到回忆杀里面。这什么意思呢？就是你总会不经意去想起过去的对象。那如果你现在是单身，那还好；可是如果你现在是有对象的，你就很容易把他们呢去做一个比较，而且你会难以释怀的这种情绪呢，会让你去忽略去看待眼前的幸福。所以，请不要去忘了去感恩。 你现在身边陪伴你的对象，好，那么再来就是呢，在财运的部分呢，在当中呢，我们理财呢不必高深的学问哦，因为在这个礼拜好运势就能够帮你呢大有斩获哦。而在当中你们要留意的天数只有周四。以上呢是针对在当中呢个别生肖的朋友所要注意的地方。 再来呢，我们要看的是在当周的测字小单元，这边有六个方格，请各位呢先挑出你心中的哪一个格子。再来，让我们来看一下在当周呢，你们有什么其他要特别注意的加强事项。首先呢，第一组字呢是“神”，那么呢，通常呢我们会讲什么？哦，所以呢，它也会代表的是呢，在当周呢，其实你在。 工作或者是生活上面呢，都是需要找到一个大方向的，而且呢，要着重在大家呢可以共同呢，呃，去努力的方向，不是只有针对你个人的喜好哦。因为呢，这个蛇呢，它代表了一个人，那它也代表着一个单位时，所以如果你是本身是主管阶级，或者是你有在带人的，请你务必呢，要好好的思考怎么样带领他人。 因此，在这个礼拜要多一点的责任心，还有呢，要给自己多一点的时时间呢，去思考，好，这样子呢，你才能够呢，让这个问号呢，变成是一个具体的单位，而这具体的单位，也许可以代表的是你的一个成果，比如说十全十美呢。好，再来呢，下一个主单字呢，代表的是活， 活呢，在这个礼拜呢，它意味的是说呢，我们呢总都是需要呢去工作，因为毕竟要养家活口嘛。但是呢，在这个礼拜呢，我们要留意的就是呢，不要呢什么事情呢都讲的落落长，然后讲的太多，然后不小心呢多嘴而坏的事情哦。那么在当中也有可能因为莲花舌呢，所以呢让停摆的一些案子计划呢有机会起死回生。 所以主要呢，就要看你想要改变一些什么样的东西哦，然后呢，把你的这个呃嘴力呢用在对的地方，尤其是把这个生动啊感呢放在对的案子上面，而不是加油添醋呢用在茶水间哦。那么在感情中呢，你在这个礼拜呢，如果呢有感受到比较不如意或是比较痛苦哦。 尽量也会建议呢，就是先短暂的抽离一阵子，再来去做沟通，才会是比较理想的。再来是第三组字，它是继，而继呢，它通常有的接续或者是要传承的一个意思。所以，比如说有的人呢，他想说，啊，动了这种念头，我要不要转跑道？我不要换职位什么的。如果你在职场上呢，有这种动摇的心态，请一定要先想清楚呢。 呃，什么才能够支撑你好好的做下去？或者是呢，回想一下当初呢，呃，你的初衷，那也许呢，它就能够呢，让你知道呢，怎么样去继续做，或者是怎么样呢，去改变你的做法，让你呢可以重生。好，再来呢，下一组字呢是“顺”，而“顺”呢，它也代表是呢，我们尽量在行事风格上呢，不要。 跟他人呢逆风逆向哦，不要逆着干哦。也许呢你有不同的想法，但是时机还不成熟，所以请不要呢想要在这个节骨眼呢去打通关节去推动哦。请要先学会去遵循哦，去服从哦。那么再来就是呢，在这个礼拜呢，不要让他人对你有意见，也是相当重要的。 所以呢，任何的事情呢，先调整一下，先整理一下事情的顺序，尤其是跟人事物相关有关系的，先想好，呃，有没有什么利弊，有没有什么前因后果，然后呢，也尽量呢要提高你的这个呃环境的一个收纳整洁度，那这样子呢，也可以让你呢更有效率哦。再来呢，第五组字呢是贵。 那么贵呢，也会意味着是，在这个礼拜，请你要去，呃，检视一下什么是你重视的，什么是你所珍惜的，哦，那尤其呢是针对，呃，金钱换不来的、买不来的东西呢，在这个礼拜，请你都要表现出对等的心意哦，不要把所有的事情呢都视为理所当然，也不要把事情都变得物质化，或者是用利弊去衡量。 因为在这个礼拜多一点的人情味呢，是可以让你发现哦一些难得可贵在生命中的小确幸哦。而最后呢，第六组字是“潮，那么“潮呢，它也会意味的是在当中呢，我们的白天呢，是我们最适合处理事情的时候，而这个白天通常代表的是上午，也就是在。 呃，我们的一点之前，下午一点之前呢，你都会比较有高超的效率哦，脑子也比较清楚，可以做出绝佳的一些判断，也比较容易可以抓到重点跟重心。所以在这个礼拜呢，不然你可以，你就很适宜呢，可以去找一个对象呢，来当做是你的标杆的对象，或者是一个竞争的加想地，这样子呢都能够。 呃，促进呢，让你可以离你的梦想呢再更进一步哦。好，以上呢是针对当周的测字小单元，不知道进行了三周的测字小单元，大家都还喜欢吗？如果喜欢的话，记得在下方帮老师留下你的想法跟看法哦。再来，让我们来看一下的是在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友。 首先呢，第三名是属猪的朋友，第二名呢是属虎的朋友，而第一名呢是属牛的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。基本上这三个生肖的朋友在当周真的是桃花绽放的一周，趋于平淡的恋情都很有可能再次的擦出火花。所以要注意的是，那种旧情复燃或者是吃回锅的，要留意一下对象是不是适宜哟。 那么再来就是呢，在这个礼拜呢，感情呢多数都是可以进展的，相当的顺遂的。恋人之间都会懂得要互相去珍惜哦，所以呢，在这个礼拜可以创作出非常美好的回忆跟时光。那么在这个礼拜，留意的就是呢，在情欲之间呢是比较容易会上火上升的，所以呢，该做好的保护还是必须要做的哦，因为在这个礼拜也是比较容易受诱惑。 所以呢，如果是跟对的对象去浪漫一下是无妨的，但是呢，要切切记哦，如果是不适宜的对象，那么要小心后遗症喽。好，以上呢是针对当周的生肖运势周报，喜欢的朋友请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号，或是透过下方的官网加入老师。 那么，如果呢，你们还有其他的想法呢，也都可以在下方跟老师留言哦。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下次再见了，拜拜。